નમસ્કાર મિત્રો હું નિલેશ કાપડિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજે માઇક્રો ટીચિંગ વિશે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે ત્રણ તજજ્ઞ સ્ત્રીઓ ઉપસ્થિત છે સૌપ્રથમ તો આપણે તેમનો પરિચય કેળવી લઈએ મારી જમણી બાજુ બેઠા છે ડૉક્ટર સતીશ પાઠક નમસ્કાર જેઓ જીસીઆરટી e ગાંધીનગરમાં રિસર્ચ એસોસિએટ તરીકે ફરજ બજાવે છે મારી ડાબી બાજુ છે શ્રી મનોજભાઈ કોરડિયા નમસ્કાર જેઓ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન સુરેન્દ્રનગરમાં લેક્ચરર તરીકે ફરજ બજાવે છે અને શ્રીમતી બેલાબેન શાહ જેઓ જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન વડોદરામાં લેક્ચરર તરીકે ફરજ બજાવે છે આપણે આ માઇક્રો ટીચિંગ શું છે એ વિશે આ ત્રણેય મિત્રો પાસેથી વિગતવાર જાણીશું પ્રાથમિક શિક્ષણ ક્ષેત્રે જે કોઈ નવા પરિવર્તનો આવ્યા છે એમાં માઇક્રો ટીચિંગ એક ફરજિયાત છે તો હવે આ ત્રણેય મિત્રો પાસેથી ચર્ચા દ્વારા આપણે તેની વિગતવાર વાતો જાણીશું તો સૌ પ્રથમ સતીશભાઈ મને એ સમજાવો કે માઇક્રો ટીચિંગ એટલે શું જી નિલેશભાઈ માઇક્રો ટીચિંગ એ શબ્દમાં જ તેનો અર્થ રહેલો છે માઇક્રો એટલે સૂક્ષ્મ અને ટીચિંગ એટલે શિક્ષણ બરાબર અર્થાત માઇક્રો ટીચિંગનો અર્થ થાય સૂક્ષ્મ શિક્ષણ પણ હા અહીં માઇક્રો ટીચિંગ એ બાળકોને ભણાવવા માટેની કોઈ પદ્ધતિ નથી એ ખાસ જાણવું જોઈએ આપણે બરાબર પરંતુ એ વર્ગમાં શિક્ષણ કાર્ય કરવા માટે કૌશલ્યો કેળવાય તે માટેની એક પ્રયુક્તિ છે અચ્છા અચ્છા આપણે ટૂંકમાં જો એને સરળ ભાષામાં કહેવું હોય તો શિક્ષકે વર્ગખંડમાં કેવી રીતે ભણાવવું તે શીખવા માટેનું શિક્ષણ એટલે જ માઇક્રો ટીચિંગ અચ્છા પરંતુ કેટલાય શિક્ષણકારોએ તેની વિવિધ વ્યાખ્યાઓ કરી છે બરાબર તેનો પણ સંકલન કરીને જો આપણે એક સરળ અર્થ તારવીએ તો વર્ગખંડમાં સિમ્યુલેશન પરિસ્થિતિમાં કરાતો નિયંત્રિત વ્યવહાર એટલે જ માઇક્રો ટીચિંગ અચ્છા એટલે કે નાના પાયા ઉપર અધ્યાપન કૌશલ્યને વિકસાવવા એને આપણે માઇક્રો ટીચિંગ તરીકે ઓળખી શકીએ પરંતુ સતીશભાઈ એક શબ્દ પ્રયોગ કર્યો સિમ્યુલેશન તો સિમ્યુલેશન વિશે મનોજભાઈ હું આપની પાસેથી જાણવા માગું છું કે સિમ્યુલેશન એટલે શું નિલેશભાઈ સિમ્યુલેશન પરિસ્થિતિ એક એવી પરિસ્થિતિ છે કે જેમાં વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ જેવી જે કૃત્રિમ પરિસ્થિતિ નિર્માણ કરવામાં આવે છે બરાબર આ પરિસ્થિતિમાં તાલીમાર્થી સલામતીનો અનુભવ કરે છે અને પોતાનું કૌશલ્ય વિકસાવવાની એમાં તક મળે છે બરાબર અહીંયા દરેક પરિસ્થિતિમાં નિયંત્રણ કરવામાં આવેલું છે એટલે એને આપણે નિયંત્રિત પરિસ્થિતિ તરીકે પણ ઓળખાવી શકીએ છીએ અચ્છા હવે મનોજભાઈ આપે જે વાત કરી એમાં બીજો એક પાછો શબ્દ આવ્યો કે નિયંત્રિત પરિસ્થિતિ તો નિયંત્રિત પરિસ્થિતિ એટલે શું નિયંત્રિત પરિસ્થિતિ એટલા માટે નિયંત્રિત કહીએ છીએ કે એમાં કેટલીક વસ્તુઓને આપણે નિયંત્રિત કરીએ છીએ જેમ કે કૌશલ્ય વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા વિષય વસ્તુનું એકમ અને સમય બરાબર એટલે કે એક સાથે એક જ કૌશલ્ય ઉપર એક નાનકડા વિષય વસ્તુને લઈને પાંચ થી સાત વિદ્યાર્થીઓની સામે તાલીમાર્થી પાંચ થી સાત મિનિટ માટે પાઠ આપે છે એટલે કે શિક્ષણ કાર્ય કરે છે આમ અહીંયા દરેક વસ્તુને આપણે નિયંત્રિત કરીએ છીએ એટલે આપણે એને નિયંત્રિત પરિસ્થિતિ કહીએ છીએ બરાબર એટલે કે બહુ ઓછા સમયગાળા માટે એક ટૂંકા એકમ ઉપર કામ કરવાની જે પદ્ધતિ છે એને નિયંત્રિત પરિસ્થિતિ કહી શકાય જી હા સતીશભાઈ અગાઉ આપે એવો ઉલ્લેખ કર્યો કે માઇક્રો ટીચિંગ વિકસાવવાની એક કૌશલ્ય છે અને આની કોઈ પ્રયુક્તિ પણ હોઈ શકે છે તો અધ્યાપન કૌશલ્ય વિશે આપ મને ખ્યાલ આપશો હા જરૂર નિલેશભાઈ એક શિક્ષક જ્યારે વર્ગખંડમાં અધ્યાપન કાર્ય કરતો હોય છે ત્યારે તે વિવિધ પ્રકારની અનેક ક્રિયા પ્રતિક્રિયાઓ કરે છે ડૉક્ટર બી કે પાસીના જણાવ્યા અનુસાર તે વર્ગખંડમાં વીસ હજાર જેટલી ક્રિયા પ્રતિક્રિયાઓ અર્થાત વર્તનો કરતો હોય છે વીસ હજાર જેટલી હા પરંતુ આ બધા જ વર્તનો સમન્વયથી તે જ્યારે અધ્યાપન કાર્ય કરતો હોય છે ત્યારે તેનું અધ્યાપન કાર્ય ખૂબ અસરકારક હોય છે બરાબર એટલે એમ કહી શકાય કે ખૂબ સાહજિક અને અનુભવ દ્વારા જે આવા વર્તનોનો વિકાસ થતો હોય છે અચ્છા તેને જ આપણે અધ્યાપન કૌશલ્યો કહીએ છીએ બરાબર છે એટલે કે સહજતાથી જે વણાઈ જતા હોય છે એ કૌશલ્યને આપણે અધ્યાપન કૌશલ્ય તરીકે પણ ઓળખી શકીએ હાજી તો હવે બેલાબેન સતીશભાઈએ જે વાત કરી કે અધ્યાપન કૌશલ્યો પણ આપણે તાલીમાર્થીઓ એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તો એના કોઈ ચોક્કસ નામ ખરા નિલેશભાઈ આમ તો અધ્યાપન કૌશલ્યોના પૃથ્થકરણ અંગે દેશ વિદેશમાં અનેક સંશોધનો થયેલા જોવા મળે છે જુદા જુદા પુસ્તકોમાંથી બાવીસેક જેટલા અધ્યાપન કૌશલ્યોની માહિતી મળી રહે છે તે પૈકી કેટલાક મહત્વના અને પસંદગીના અધ્યાપન કૌશલ્યો જેવા કે વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય પ્રશ્ન પ્રવાહિતા કૌશલ્ય ઉદાહરણ કૌશલ્ય ઉત્તેજના પરિવર્તન કૌશલ્ય કાપા કાર્ય કૌશલ્ય તેમજ દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોના ઉપયોગનું કૌશલ્ય આવા કૌશલ્યોની તાલીમ તાલીમાર્થીને વર્ગખંડમાં મળી રહે તો અધ્યાપન કાર્યમાં ચોક્કસ અદભુત પરિવર્તન લાવી શકે અચ્છા અચ્છા એટલે આપે જે બધા નામ આપ્યા એ કૌશલ્ય જો તાલીમાર્થીઓમાં વિકસાવવામાં આવે તબક્કાવાર તો એ ખૂબ જ ઉપયોગી એમને થાય હવે સતીશભાઈ બેલાબેને જે વિવિધ કૌશલ્યોની વાત કરી એ કૌશલ્યો વિકસાવવાની કોઈ ચોક્કસ રીત ખરી હા કેમ નહીં એક ચોક્કસ તેની પ્રવિધિ હોય છે અને આ પ્રવિધિમાં ક્રમિક સોપાનોનો સમાવેશ થતો હોય છે અચ્છા તો સતીશભાઈ સોપાનો એટલે શું એ સોપાનો વિશે આપ જરા જણાવશો જરૂરથી એના જે આ ક્રમિક સોપાનો હોય છે તે પૈકી સૌ પ્રથમ તાલીમાર્થીએ શિક્ષણ કાર્ય કરવા માટે પાઠનું આયોજન કરવું પડે છે એટલે આયોજન તે તેનું પ્રથમ સોપાન બને બરાબર ત્યારબાદ આયોજન આધારિત તેણે શિક્ષણ કાર્ય કરવું પડે ત્યારબાદ એ શિક્ષણ કાર્ય કરે એટલે એ શિક્ષણ કાર્યને આધારે તેને પ્રતિપોષણ એટલે કે નિરીક્ષકો દ્વારા જરૂરી સૂચનો પ્રાપ્ત થાય છે અચ્છા એ સૂચનોને આધારે તેને પુનઃ આયોજન પણ કરવું પડે છે અને ત્યારબાદ તે પુનઃ શિક્ષણ કરે છે અને એ પુનઃ શિક્ષણને આધારે તેને ફરીથી પાછું પ્રતિપોષણ મળે છે જેને આપણે પુનઃ પ્રતિપોષણ કહીએ છીએ અચ્છા તો આમ ક્રમિક આ સોપાનું એક ચક્ર પૂરું થાય જેને આપણે એક સાયકલ કહીએ છીએ બરાબર છે આમ એક કૌશલ્યનો પૂર્ણપણે વિકાસ જો કરવો હોય તો આ સાયકલને ક્રમિક રીતે જ્યાં સુધી તેનામાં પૂર્ણપણે કૌશલ્ય વિકસે નહીં ત્યાં સુધી સાયકલ ચલાવી પડે છે બરાબર એટલે આખી એક ચક્રીની રીતે પ્રક્રિયા છે કે એક સાયકલ આખી તમારે પૂરી કરવી પડે બરાબર છે સતીશભાઈએ જે જણાવ્યું માઇક્રો ટીચિંગની પ્રક્રિયા એક આખી સાયકલ છે તો મનોજભાઈ તમે મને એ કહેશો કે આ સાયકલ માટે કોઈ ચોક્કસ સમય ખરો નક્કી કે આપણને જે રીતે ઈચ્છા થાય એ પ્રમાણે આપણે કાર્ય કરી શકીએ છીએ હા નિલેશભાઈ તમે બહુ સારો પ્રશ્ન પૂછો બરાબર આ બાબત હું તમને એક આકૃતિ દ્વારા સમજાવીશ હવે તમે આકૃતિમાં જોયું હશે તો એમાં સૌ પ્રથમ તાલીમાર્થી આયોજન કરે છે અચ્છા જેમાં તેને અધ્યાપકોનું માર્ગદર્શન મળે છે બરાબર અને એ આયોજન અનુસાર તાલીમાર્થી શિક્ષણ કાર્ય કરે છે જેને આપણે એક સોપાન કહીએ છીએ બરાબર અને ત્યાંથી આ સાયકલની શરૂઆત થાય છે હવે એના માટે તાલીમાર્થીને છ મિનિટનો સમયગાળો ફાળવવામાં આવે છે બરાબર ત્યાર પછી એને પ્રતિપોષણ આપવામાં આવે છે પાછળ જે બે નિરીક્ષકો બેઠેલા હોય છે તે એને નક્કી કરેલા ઘટકોના સંદર્ભમાં એને પ્રતિપોષણ આપે છે એટલે કે પાઠ આપતી વખતે એને શું ખામીઓ હતી એની શું ખૂબીઓ હતી એનાથી તેને અવગત કરે છે અચ્છા આ માટે બારેક મિનિટનો સમયગાળો ફાળવવામાં આવેલો છે બરાબર અને નિરીક્ષકોએ આપેલા પ્રતિપોષણના આધારે એ સુધારા વધારા સાથે એ ફરીથી પુનઃ આયોજન કરે છે જે પણ એક આ પ્રક્રિયાનું એક સોપાન છે અને તેના માટે એને બાદ દસેક મિનિટનો સમયગાળો આપવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી એ આયોજનના આધારે એ ફરીથી શિક્ષણ કાર્ય કરે છે જેને આપણે પુનઃ શિક્ષણ કહીએ છીએ બરાબર અને એના માટે પણ છ મિનિટનો સમયગાળો આપવામાં આવેલો છે અને ત્યાર પછી જરૂર પડે તો પુનઃ પ્રતિપોષણ એ આ પ્રક્રિયાનું સાયકલનું છેલ્લું સોપાન છે અને એના માટે પણ એને છ મિનિટનો સમયગાળો આપવામાં આવે છે આમ આખી સાયકલનો આપણે જ્યારે સરવાળો કરીએ ત્યારે સામાન્ય રીતે ચાલીસેક મિનિટનો સમયગાળો એમાં જાય છે બરાબર આ સમયગાળો કોઈ ફિક્સ નથી પરંતુ સામાન્ય રીતે ચાલીસ મિનિટનો સમયગાળો એના માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે અને જ્યાં સુધી તાલીમાર્થીનું કૌશલ્ય સંપૂર્ણપણે સિદ્ધ ન થઈ જાય હસ્તગત ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આ સાયકલ ચાલુ રાખવામાં આવે છે એટલા માટે જ આ ચિત્રમાં જેમ બતાવ્યું છે તેમ એક સ્પાઇરલ સર્કલ છે એટલે કે એ સાયકલ ચાલે તેમ સુધારો થતા થતા એક બિંદુ એવું આવશે કે જ્યાં આ સાયકલ સંપૂર્ણપણે પૂરી થઈ જાય છે જેને આપણે સ્પાઇરલ આકૃતિ દ્વારા દર્શાવ્યું છે અચ્છા અચ્છા એટલે મનોજભાઈ આપની વાત ઉપરથી હું એટલું સમજ્યો કે આની ચોક્કસ એક તો સમય છે અને સમયના ઉપર જ આપણે એનું આયોજન કરવાનું ફરીથી પાછું શિક્ષણ આપવાનું પરંતુ આ આપની વાતચીતમાં એક શબ્દ આવે પ્રતિપોષણ તો પ્રતિપોષણ એટલે શું એ વિશે જરા મને કહેશો હા નિલેશભાઈ આ આખી પ્રક્રિયામાં સૌથી મહત્વનું સોપાન એ આ પ્રતિપોષણનું છે અચ્છા એટલા માટે કે આખી જ પ્રક્રિયા એ તાલીમાર્થીની અંદર કૌશલ્ય વિકસાવવા માટે હાથ ધરવામાં આવે છે બરાબર તો સૌ પ્રથમ જયારે તાલીમાર્થી પાઠ આપે છે ત્યારે એ પ્રથમ પ્રયત્ન હોય છે એટલા માટે એમાં કેટલીક ક્ષતિઓ રહી જવાની શક્યતા છે તો એ ક્ષતિઓની નોંધ એ પાછળ બેઠેલા બે નિરીક્ષકો ચોકસાઈપૂર્વક કરે છે બરાબર અને એ ક્ષતિઓના આધારે તે તાલીમાર્થીને પ્રતિપોષણ આપે છે એટલે કે એમાં શું સુધારા કરવાની જરૂરિયાત છે એ અંગેના એ સૂચનો કરે છે એના આધારે તાલીમાર્થીને ખ્યાલ આવે છે કે જ્યારે એ ફરીથી આયોજન કરે ત્યારે કઈ કઈ બાબતો એને નિવારવાની છે બરાબર અને આ રીતે એ પોતાના આયોજનની અંદર સુધારા વધારા કરી ફરી પાઠ આપે ત્યારે તેની કાળજી રાખે છે આમ કાળજીપૂર્વક એ પુનઃ શિક્ષણ કાર્ય કરે છે ત્યારે એનું કૌશલ્ય છે એ વધારે સારી રીતે હસ્તગત કરી શકે છે એટલે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે કે આ કૌશલ્ય હસ્તગત કરવા માટે પ્રતિપોષણ છે એ સૌથી મહત્વની બાબત છે એટલે આખી આ પ્રક્રિયાને આપણે પ્રતિપોષણ કહીએ છીએ ખૂબ સરસ મનોજભાઈ આપ ત્રણેય સ્ત્રીઓ સાથેની વાતચીત પરથી હું એટલું સમજ્યો કે માઇક્રો ટીચિંગ ટીચિંગથી ચોક્કસ ફાયદાઓ થાય છે તો બેલાબેન હું આપને એમ પૂછ્યું કે આ ચોક્કસ ફાયદાઓ વિશે મને જરા વાત કરશો ચોક્કસ નિલેશભાઈ તમે ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે માઇક્રો ટીચિંગથી તાલીમાર્થીઓને ઘણા બધા ફાયદા થતા હોય છે સૌ પ્રથમ તો તાલીમાર્થીઓને સલામત વર્ગ વ્યવહારનો અનુભવ થાય છે બીજું કે અહીંયા તાલીમાર્થીમાં દરેકે દરેક કૌશલ્ય વ્યક્તિગત રીતે કેળવાય છે બરાબર ખાસ કરીને અહીંયા એને નિરીક્ષણ અથવા કે અવલોકન માટેની પણ તક મળતી હોય છે આમ જ્યારે તાલીમાર્થી ખરેખર વર્ગખંડમાં શીખવવા જતા પહેલા એને આવા બધા અધ્યાપન કૌશલ્યો કેળવાઈ જાય છે તેથી તે આત્મવિશ્વાસ સાથે અસરકારક અધ્યાપન કાર્ય કરી શકે છે બહુ સરસ આપે માઇક્રો ટીચિંગના ફાયદાઓ વિશે સરસ રીતે સમજાવ્યું હવે બીજો મને શંકા જાય છે મનોજભાઈ હું આપને એ પૂછવા માગું છું કે આપણા વર્ગખંડો તો ઘણા મોટા હોય છે તાલીમાર્થીઓની સંખ્યા પણ ઘણી બધી હોય છે તો દરેક જણ આ કૌશલ્ય કેવી રીતે વિકસાવી શકે એની કોઈ રીત ખરી જુઓ નિલેશભાઈ એમાં આશંકા રાખવાની સહેજ જરૂરિયાત નથી આ કામ જો આયોજન કરીને કરવામાં આવે તો બિલકુલ સરળ છે અચ્છા ધારો કે આપણો વર્ગખંડ પચાસ તાલીમાર્થીઓનો હોય તો દસ દસ તાલીમાર્થીના પાંચ ગ્રુપ બનાવવામાં આવે છે બરાબર અને પ્રત્યેક જૂથની અંદર એક તાલીમાર્થી પાઠ આપતો હોય ત્યારે બે તાલીમાર્થી નિરીક્ષકની ભૂમિકા કરે છે અને બાકીના સાત તાલીમાર્થીઓ છે તે બાળકોની ભૂમિકા કરે છે હવે આમ દસ તાલીમાર્થીઓની આપણે વહેંચણી કરીએ છીએ બરાબર આ જ પ્રક્રિયા એ પાંચે પાંચ જૂથની અંદર સમાંતર રીતે ચાલે છે અચ્છા અને એ દરેક જૂથની અંદર એક માર્ગદર્શક અધ્યાપક હોય છે તે સમગ્ર પ્રક્રિયાનું સંચાલન કરે છે બરાબર એટલે પચાસ તાલીમાર્થીઓના વર્ગમાં પણ આપણે સરળતાથી આ રીતે આ કાર્યક્રમને શક્ય બનાવી શકીએ છીએ બહુ સીધી સાદી વાત છે બરાબર મનોજભાઈએ જે વાત કરી કે આ માઇક્રો ટીચિંગને ચોક્કસ આપણે સારી રીતે તાલીમાર્થીઓ સમક્ષ મૂકી શકીએ છીએ છતાં પણ હજુ પણ મને એક આશંકા છે અને સતીશભાઈ તમે મને વિશે જરા વિગતે વાત કરજો કે કૌશલ્યો તો તમે જે વાત કરી એમાં એક પછી એક કૌશલ્યનો વિકાસ થાય છે તાલીમાર્થીમાં પણ જે વાસ્તવિક વર્ગખંડમાં જ્યારે તાલીમાર્થી જાય ત્યારે આ કેવી રીતે શક્ય બને છે એ એક જ કૌશલ્યનો ઉપયોગ કરશે કે એક કરતાં વધારે કૌશલ્યનો નિલેશભાઈ આપે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એ ખરેખર માઇક્રો ટીચિંગના જે કૌશલ્યોની વાત આવે છે જી એની સાથે ખૂબ સુસંગત છે બરાબર પણ મારે એમ કહેવું જોઈએ કે અહીં એક એક કૌશલ્યનો વિકાસ કરીને તાલીમાર્થીને એ દિશામાં લઈ જવાનો પ્રયાસ છે આપણો અચ્છા કે એ તમામ કૌશલ્યનું સંકલન કરીને વર્ગખંડમાં અસરકારક અધ્યાપન કરે એટલે જ્યારે તાલીમાર્થીમાં માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્યોની તાલીમ દ્વારા એક એક કૌશલ્ય વિકસે છે ત્યારે સાથે સાથે તે આવા અનેક કૌશલ્યોનો સુભગ સમન્વય કરતો થાય છે બરાબર અને વર્ગખંડમાં તમામ કૌશલ્યોનો એકી સાથે સમન્વય કરીને તે યોગ્ય રીતે અસરકારક અધ્યાપન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અચ્છા અચ્છા આમ સ્વાભાવિક રીતે જ માઇક્રો ટીચિંગ કૌશલ્યો ઉપર તે નિપુણતા મેળવે છે તેની સાથે સાથે તેનું અધ્યાપન કાર્ય પણ સુધરતું જાય છે અને એટલા માટે તો માઇક્રો ટીચિંગને શિક્ષણ પ્રશિક્ષણમાં આટલું મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે આપ સૌએ જોયું હશે કે ત્રણેય તજજ્ઞ સ્ત્રીઓ સાથેના વાર્તાલાપમાં માઇક્રો ટીચિંગ બાબતે ખૂબ જ સરસ માહિતી આપણને મળેલ છે કે માઇક્રો ટીચિંગ એટલે સૂક્ષ્મ શિક્ષણ એના ચોક્કસ સમય હોય છે એ સમય મર્યાદામાં જ ચોક્કસ કૌશલ્યનો વિકાસ કરવાનો હોય છે બેલાબેને કયા અધ્યાપન કૌશલ્ય છે એની પણ આપણને વાત કરી સમયાવધિ કેવી રીતે નક્કી કરવાની છે એ ચાલીસ જ મિનિટનો ફક્ત ગાળો છે કે એની આસપાસનો થોડો એના વિશે મનોજભાઈએ સરસ વાત કરી અધ્યાપન કૌશલ્યો મારી જે થોડી શંકાઓ હતી એનું નિવારણ પણ સતીશભાઈએ સરસ રીતે કર્યું તો હવે આ ઉપરથી આપ સમજી શક્યા હશો કે માઇક્રો ટીચિંગ એ બહુ જ અગત્યનું પાસું છે આપણા પ્રાથમિક શિક્ષણમાં કે જેના લીધે તાલીમાર્થીઓ ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસપૂર્વક પોતાનો પાઠ એ જ્યારે વાસ્તવિક વર્ગખંડમાં જાય ત્યારે આપી શકે છે અને જે તાલીમ દરમિયાન એને મેળવ્યું છે એ બાળકો સુધી પણ પહોંચી શકે છે તો આ તબક્કે હું આ ત્રણેય તજજ્ઞશ્રીઓનો આભાર માનું છું અને આપ પણ આપના વર્ગખંડમાં આ જ રીતે આગળ વધો તેવી શુભેચ્છા સહ વિરમું છું નમસ્કાર આપણે હમણાં જ તજજ્ઞ સ્ત્રીઓ સાથેની ચર્ચામાં માઇક્રો ટીચિંગ એટલે શું તેની વિસ્તૃત માહિતી મેળવી હવે પછી જે કૌશલ્યની વાતો થઈ એ દરેક કૌશલ્ય વિશે વિગતવાર માહિતી આપણે મેળવીએ સૌ પ્રથમ વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય વિશે ડૉક્ટર અક્ષય સાગર મહેતા અને શ્રી નિલેશભાઈ ચાંપાનેરી આપણને માહિતી આપશે તેમની સાથે તેમની ટીમના સભ્યો પણ જોડાયેલા છે જુદી જુદી પ્રયુક્તિઓ દ્વારા કેવી રીતે વિષયાભિમુખ કરી શકાય તે બાબતે હવે આપણે માહિતી મેળવીએ નિલેશભાઈ આજે શું કંઈક ગંભીર થઈને બેઠા છો આવો આવો અક્ષયભાઈ બેસો હું થોડી ગળમથલમાં છું એટલે વિચારી રહ્યો છું આમ એકલા એકલા વિચારો એ ન ચાલે અમને પણ એ પ્રક્રિયામાં સામેલ કરો હા સારું થયો તમે આવી ગયા તમે પણ આ પ્રક્રિયામાં જોડાવ તો સારું હું એ મૂંઝવણમાં છું કે માઇક્રો ટીચિંગના અનેક કૌશલ્યો છે એ પૈકી આ વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય એ શું હશે નિલેશભાઈ આપણે જે ક્ષમતા કે જે નવીન મુદ્દો શીખવવાના હોય તેના પ્રત્યે વિદ્યાર્થીઓને અભિમુખ કરવાના કૌશલ્યને વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય કહેવાય તો આ અભિમુખ કરવું એ એટલે શું નિલેશભાઈ અભિમુખ કરવા એટલે જે નવીન મુદ્દો આપણે શીખવવાના છીએ તેના પ્રત્યે વિદ્યાર્થીઓને વાળવા તેના તરફ વિદ્યાર્થીઓનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પણ વિદ્યાર્થીઓને અભિમુખ કરવાની જરૂરિયાત શું સીધો નવો મુદ્દો એમ જ ન શરૂ કરી શકાય ના ના નિલેશભાઈ એવું રખે નહીં કરતા કારણ કે વિષયાભિમુખ કૌશલ્યની અંદર આપણે વિદ્યાર્થીઓને જે જાણે છે એટલે કે એના જે પૂર્વ અનુભવો છે એમનું જે પૂર્વ જ્ઞાન છે એને સાંકળીને શરૂઆત કરીએ છીએ એટલે વિદ્યાર્થીઓમાં એક તો રસ જાગૃત થાય છે બીજું એનામાં જિજ્ઞાસા ઇંતેજારી પેદા કરી શકીએ છીએ અને પરિણામે વિદ્યાર્થીઓ નવું જ્ઞાન તત્પર બને છે અને ખાસ તો શિક્ષણ પ્રક્રિયામાં શિક્ષણ વ્યવહારમાં આપણે શરૂઆતથી જ વિદ્યાર્થીઓને ભાગીદાર આપણા બનાવી લઈએ છીએ આમ વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય એક અગત્યનું છે અને એ તો આપણે હસ્તગત કરવું જ રહ્યું અચ્છા તો તમારી વાત પરથી એ તો મને સમજાયું કે વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય એ સારા શિક્ષક બનવા માટે અગત્યનું કૌશલ્ય છે પરંતુ શિક્ષકે આ કૌશલ્ય કેળવવા શું શું કરવું જોઈએ બસ એ માટે અમુક વર્તન એને કરવા જોઈએ અને અમુક વર્તન એ શિક્ષકે ન કરવા જોઈએ અક્ષયભાઈ કંઈક સમજાય એવું કહો શિક્ષકે કયા વર્તન કરવા જોઈએ કયા ન કરવા જોઈએ ચાલો નરેશભાઈ પહેલા હું એ આપને જણાવું કે શિક્ષકે કયા વર્તનો કરવા જોઈએ એ ઈચ્છનીય વર્તનોની વાત કરું તો એક તો શિક્ષકે પેલા વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ પણ પૂર્વ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને વિષય પ્રવેશ કરી શકાય કેવી રીતે તમે નરેશભાઈ વચ્ચે બોલવા લાગ્યા હું તમને તમે સાંભળો જણાવું છું તો પહેલા એક તો વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીઓના પૂર્વ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને એ પૂર્વ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને વિષય પ્રવેશ કરવા માટે જુદી જુદી પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અરે અક્ષયભાઈ હજુ તો એક શબ્દ હું સમજો પછી ત્યાં તમે નવો શબ્દ પ્રયુક્તિ લાવ્યા એ પ્રયુક્તિઓ શું છે વળી પ્રયુક્તિ એટલે નિલેશભાઈ પ્રશ્નોત્તરી પછી ઉદાહરણ કે દ્રષ્ટાંત કથન વ્યાખ્યાન કે વર્ણન બરાબર પછી વાર્તા રોલ પ્લે એટલે નાટક હા નાટક દ્વારા પણ વિષયાભિમુખ કરાવી શકાય પછી ગીત પછી રમત રમત દ્વારા પણ હા અને દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોનો ઉપયોગ આ બધી પ્રયુક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને આપણે વિષય પ્રવેશ કરાવી શકીએ ઓહો તો તો ઘણી બધી પ્રયુક્તિઓ થઈ તો બધી પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ એક સાથે કરીને આ પ્રયાસ કરવાનો વિષયનો ના નિલેશભાઈ આપણી પાસે પ્રયુક્તિઓ ઘણી બધી છે પણ શિક્ષકે જે શીખવવાનો છે એ નવીન મુદ્દાને પોતાની આવડતને વિદ્યાર્થીઓના વય અને કક્ષાને એ બધાને ધ્યાને લઈને વિષય પ્રવેશ સારામાં સારી રીતે કરાવી શકાય એમ હોય એ અસરકારક રસિક અને સુસંગત કે યોગ્ય પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ બરાબર તો એનો અર્થ એવો થયો કે કોઈ પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ કરી અને અસરકારકમાં અસરકારક પદ્ધતિ હોય એના દ્વારા એ વિષયનો પ્રવેશ કરાવી શકે પરંતુ આ પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ કરીને વિષય પ્રવેશ કરી શકાય કેવી રીતે તો ચાલો નિલેશભાઈ આપણે એમ જ કરીએ આ જુદી જુદી પ્રયુક્તિઓ દ્વારા વિષય પ્રવેશ કઈ રીતે કરાવી શકાય એ જ આપણે જોઈએ હા તો બરાબર સમજાઈ જશે નમસ્તે બાળકો નમસ્તે આજે હું કેટલીક ક્રિયાઓનો અભિનય કરીને બતાવું છું આ ક્રિયાઓને તમારે ઓળખવાની છે અને એનો હું પૂછું ત્યારે જવાબ આપવાનો છે બરોબર ધ્યાનથી અભિનય જોજો આપીને મેં કર્યો કોણ કહેશે હા બેન તમે બોલો આ સુથારનો અભિનય હતો સરસ બેસી જાઓ હવે હું બીજો અભિનય કરું છું તેને પણ ધ્યાનથી જોઈ અને મને જણાવવાનો છે આ કોનો અભિનય હતો તે આપી નહીં હતો કોણ કહેશે હા તમે બોલો શૈલેષભાઈ આ ડોક્ટરનો અભિનય હતો બહુ સરસ બેસી જાઓ હવે હું બીજો એક અભિનય કરીને છું તે તમારે ધ્યાનથી જોવાનો છે અને તેનો પણ મને જવાબ આપવાનો છે ચાલો હવે મને એ કહેશે કે આ મેં અભિનય કર્યો તે કોનો હતો હા બોલો ઈશ્વરભાઈ તમે કહો સાહેબ આ બાળકનો અભિનય હતો બહુ સરસ બેસી જાઓ ચાલો હવે મને કહેશે આજે આપણે કોના કોના વ્યવસાય વિશે જોયું હા જગદીશભાઈ તમે કહો આજે આપણે સુથાર ડૉક્ટર અને આણંદના વ્યવસાયથી જોયું બહુ સરસ બેસી જાઓ આજે આપણે સુથાર ડૉક્ટર વાણંદ વગેરે વ્યવસાયોનો અભિનય જોયો પર્યાવરણમાં આવા જ બીજા વ્યવસાયકારોની વાત થઈ છે એવો આ એક પાઠ સૌ સૌના કામ તે આજે આપણે શીખીશું નમસ્તે બાલ મિત્રો નમસ્તે આજે હું તમને સરસ મજાનું એક હાલરડું સંભળાવું છું અને આપણા કામની શરૂઆત કરીશું આપણે તો સાંભળો આભમાં ઉગેલ ચાંદલો ને જીજાબાઈ ને આવ્યા બાળ રે જીજાબાઈ ને આવ્યા બાળ બાલુડાને માત હી ચોડે ધણણ ડુંગરા બોલે શિવાજીને નીંદરું નાવે માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે શિવાજીને નીંદરું નાવે માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે એ ને સાંભળેલી બાળે રામ લક્ષ્મણ ની વાત રે બાળે રામ લક્ષ્મણ ની વાત માતાજી ને મુખ જે દીથી ઉડી એની ઊંઘ તે દીથી શિવાજી ને નીંદ રૂનાવે માતાજી જાબાઈ ઝુલાવે કાઢજો રે મારા બાળ પોઢી લેજો પેટ ભરીને આજ રે શિવા પેટ ભરીને આજ એ કાલે કાળા યુદ્ધ ખેલાશે સુવાટાણું ક્યાંય ના રહેશે શિવાજીને નીંદ રૂનાવે માતાજી જા જાબાઈ ઝુલાવે મિત્રો તમે રસપૂર્વક હાલરડું સાંભળતા હતા હવે મને એ કહો કે આ પારણિયું કોણ ઝુલાવી રહ્યું છે બોલો ઈશ્વરભાઈ માતા જીજાભાઈ વાહ વાહ બહુ સરસ હવે આ પારણિયું માતા જીજાબાઈ ઝુલાવી રહ્યા છે અને આ પારણિયામાં નિંદ્રા કોને નથી આવતી ચિરાગભાઈ કહેશો શિવાજીને બહુ સરસ તો આ શિવાજી મહારાજનું હું તમને એમની છબી બતાવું છું આ હતા શિવાજી મહારાજ કે જેઓને બાળપણમાં માતા જીજાબાઈએ રામાયણ અને મહાભારતની વાતો પ્રસંગો સંભળાવીને સંસ્કાર સિંચ્યા કે જેમને મોટા થઈને મોગલ સામ્રાજ્યનો અંત આણ્યો અને ભારતીય સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરી એવા ભારતના મહાન સપૂત શિવાજી મહારાજ વિશે આપણે આજે શીખીશું વાલા બાળકો હું એ જાણું છું કે તમને વાર્તા સાંભળવી ખૂબ ગમે છે તેથી જ આજે હું તમને કમ્પ્યુટર પર એક વાર્તા બતાવવાનું છું ચાલો આમાં જોઈએ જોરથી બોલતો હું તમે જાઉં છું આવા પાના હવે નહીં ચાલે બસ તારો જ વાત છે વરુ જેઠાને મારી થવા જતું હતું ત્યાં તો બેટાનો માલિક એને સોતો સોતો ત્યાં આવ્યો છે વરુ તેને જોઈને રાજ થયો અને નાસી ગયો અને ગીતો પૂછ્યો પહોંચી ગયો જોયે બાળકો તમને ખૂબ મજા આવી હશે હવે હું તમને થોડા પ્રશ્ન પૂછું અહીંયા તમે જે વાર્તા જોઈ એ વાર્તામાં કયા પ્રાણીઓની વાત જોઈ છે અક્ષયભાઈ તમે જવાબ આપો અને સરસ બેસો આ સિવાય તમે બીજા કયા પ્રાણીઓના નામ જાણો છો ચિરાગભાઈ તમે જવાબ આપો હાથી સિંહ વાઘ વગેરે સરસ બેસો જોયું તમે બાળકો તમે ઘણા બધા પ્રાણીઓના નામ જાણો છો પરંતુ આ પ્રાણીઓ શું કરે છે ક્યાં રહે છે કેવી રીતે રહે છે એમનો ખોરાક શું છે એ બધી બાબતો વધારે જાણવા માટે આપણે આજે પર્યાવરણનો પાઠ પ્રાણી જગત ભણીશું નમસ્તે બાળકો નમસ્તે ચાલો આજે આપણે એક રમત રમીએ રમતનું નામ છે રાજાજી રાજાજી કયું પક્ષી રમત કઈ રીતે રમવાની છે હું સમજાવું તો સૌપ્રથમ હું એક નાના કુંડાળામાં ઊભો છું હવે બધા સાથે એક સાથે તમારે બોલવાનું છે રાજાજી રાજાજી કયું પક્ષી આ બે વખત બોલવાનું છે ત્યારબાદ હું કોઈ પણ એક પક્ષીનું નામ બોલીશ જેવું નામ બોલું તેવું તમારે એ પક્ષીની એક્શન ઉડવાની અને મોટા અવાજથી પક્ષીનો અવાજ કરવાનો છે જે કોઈ પણ અવાજ નહીં કરતો હોય તેને હું પકડવા આવીશ પકડાઈ જાય તે આઉટ પછી હું પાછો કુંડાળામાં આવું તે વખતે તમારે અવાજ બંધ કરી દેવાનો ત્યારબાદ હું એક પ્રશ્ન પૂછીશ અને એ પ્રશ્ન તમારે આપવાનો છે એનો જવાબ ખ્યાલ આવી ગયો ચાલો રમત રમીએ હવે હું હાથની એક્શન કરું તેની સાથે તમારે રાજાજી રાજાજી કયું પક્ષી એમ બે વખત બોલવાનું છે ચાલો તૈયાર ચકલી હવે હું બીજો અભિનય માટે કહું છું મોર ચાલો હવે બીજો અભિનય કરવાનો છે રેડી સ્ટાર રાજાજી રાજાજી કયું પક્ષી રાજાજી રાજાજી કયું પક્ષી કાગડો હવે બીજો એક રી સ્ટાર રાજાજી રાજાજી કયું પક્ષી રાજાજી રાજાજી કયું પક્ષી કોયલ કુ કુ કુ રમવાની મજા આવી ને તો હવે મને એ કહો આજે આપણે રમત રમ્યા તેમાં કોની વાત કરવામાં આવી છે યાહયાભાઈ તમે કહો પક્ષીઓની સરસ બેસી જાઓ તો આજે આપણે પર્યાવરણમાં પંખી ઉડે ફર એ પાઠ ભણીશું જેમાં આવા જ પંખીઓની વાત કરવામાં આવેલી છે વાલા દોસ્તો આજે હું મારા શિક્ષણ કાર્યની શરૂઆત તમારી જ જેવડા બાળકોની વાત કહીને કરીશ એક નાના બાળકે પોતાની માતાને પૂછ્યું કે માં ઇડિયટ શબ્દનો અર્થ શું થાય માતાએ કહ્યું કે બેટા તું મને ઇડિયટ શબ્દનો અર્થ શા માટે પૂછે છે બાળકે માતાને કહ્યું કે માં મને આજે મારા શિક્ષકે ઇડિયટ કહ્યો અને ક્રોધમાં ધુઆપુઆ થતી એ માતા પોતાના બાળકને લઈને બીજે દિવસે શાળામાં પહોંચી અને શિક્ષકને કહ્યું કે તમે મારા બાળકને ઇડિયટ શા માટે કહ્યો શિક્ષક કહે આ તમારો બાળક છે ને મૂર્ખ છે આ તમારો બાળક બેવકૂફ છે એ કશું જ શીખી શકે એમ નહીં શીખી શકે એમ નથી કશું જ નહીં અને માતાએ કહ્યું કે મારે નથી ભણાવવો મારા બાળકને તમારી શાળામાં એને હું ભણાવીશ અને આખા જગતને બતાવી દઈશ કે મારો બાળક છે એ શું છે અને સમજદાર માતાએ પોતાના બાળકને ભણાયો અને જગતને ભેટ મળી એક મહાન વૈજ્ઞાનિક સર થોમસ આલ્વા એડિસનની જો એડિસન સાહેબ ન હોત તો દોસ્તો જગતમાં અંધારું હોત આ વીજળીનો બલ્બ છે ને એની શોધ એ એડિસન સાહેબે કરેલી તો મારે પૂછવું છે એ તમને કે જે બાળકને શિક્ષકે એમ કહ્યું કે આ બાળક મૂર્ખ છે આ બાળક બેવકૂફ છે કશું જ શીખી શકે એમ નથી એ બાળકને એક મહાન વૈજ્ઞાનિક બનાવવામાં સૌથી વધારે ફાળો કોણે આપ્યો સૌથી વધારે ભાગ કોણે ભજ્યો હા નિલેશભાઈ તમે સરસ હવે હું તમને એક બીજી વાત કહીશ કે એક તમારી જ ઉંમરનો વિદ્યાર્થી જેની આર્થિક સ્થિતિ સાવ કંગાળ હતી એકદમ ગરીબ અને પિતા તો હતા નહીં માતા મહા મુશ્કેલીએ ઘરનું ગુજરાન ચલાવે પણ એ કિશોર ખૂબ વહેલો ઉઠી જાય વાડીમાં જાય ત્યાંથી મગફળી ખોદી લાવે એને સાફ કરે એને બાફે એમાં મીઠું મરચું ભભરાવે પેકેટ પેક કરે અને ઠેઠ રેલવે સ્ટેશન ઉપર જઈ એને વેચે અને એમાંથી જે પૈસા આવે એ માતાને હાથમાં મૂકે માતાને દીકરો બંને પૈસા ગણે અને ખૂબ રાજી થાય પણ એ વિદ્યાર્થીને ભણવામાં ખૂબ રસ એ ક્યારેક પોતાની માતા સાથે પ્રમુખ પદની ચૂંટણીમાં જે પ્રચારમાં આવતા એ ઉમેદવારોના ભાષણ સાંભળવા પણ જતો અને ત્યારે એ બાળક પોતાની માતાને કહેતો કે માં જોજે હું પણ ખૂબ ભણીશ અને પ્રમુખ પદની ચૂંટણી લડીશ અને હું પણ આ પ્રમાણે ભાષણ કરીશ તો માં હું પ્રમુખ બની શકું અને ત્યારે માતા કહેતી કે હા બેટા તું ચોક્કસ બની શક સવાલ છે ચોક્કસ દિશા અને કઠોર પરિશ્રમની વાત અને બાળકે યાદ રાખી લીધું કે સાચી દિશા અને કઠોર પરિશ્રમ એ બાળકે પરિશ્રમ કર્યો ખૂબ મહેનત કરી અને એ બાળક મોટો થઈને ખૂબ ભણ્યો અને એને ખરેખર ઉમેદવારી પણ નોંધાવી પ્રમુખ પદ માટેની અને એ કહેતો તો એ જ પ્રમાણે ભાષણ કર્યા અને એ ચૂંટાઈ આવ્યો અમેરિકાના પ્રમુખ તરીકે એનું નામ હતું જીમી કાર્ટર એની માતાનું નામ લિનિયન કાર્ટર અને જ્યારે પ્રમુખમાં ચૂંટાઈ આવ્યા ત્યારે જીમી કાર્ટરે કીધું કે મારા જીવનમાં હું જે કાંઈ પ્રગતિ કરી શક્યો છું એ મારી માતાને લીધે હું કરી શક્યો છું મારી માતાએ મને પ્રેરણા ન આપી હોત એને આવા સંસ્કાર ન આપ્યા હોત મને આટલું પ્રોત્સાહન ન આપ્યું હોત તો હું ક્યારેય અમેરિકાનો પ્રમુખ ન બની શક્યો હોત હું જીવનમાં કશું જ ન કરી શક્યો હોત તો મારે તમને પૂછવું એ છે કે એક ગરીબ બાળક અમેરિકાનો પ્રમુખ બન્યો તો એ માટે કોણે સૌથી વધારે ભાગ ભજ્યો કોણે એને પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહન આપ્યું આ ગરીબ બાળકને હા અરવિંદભાઈ તમે કયો તેની માતાએ ઘણું સરસ અને આપણે બધા તો જાણીએ જ છીએ કે આપણા છત્રપતિ શિવાજી મહારાજના જીવનમાં પણ એનું આદર્શ જીવનનું ઘડતર કરવામાં પણ માતા જીજાબાઈનો જ ફાળો હતો તો માતૃપ્રેમની તોલે દોસ્તો જગતમાં બીજા કોઈનો પ્રેમ ન આવે એ જ ભાવના વ્યક્ત કરતું આપણે કવિ બોટાદ કરનું આજે જનની કાવ્ય વિશે ભણવું છે તો આવો આપણે જનની કાવ્ય વિશે શીખીએ Good morning, friends. Good morning, Do you like to sing a song? Yes, sir. Okay, we will sing together. All MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Oh. All MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. Nice. Oh. All MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has some dogs. E-I-E-I-O. And on his farm he has some dogs. E-I-E-I-O. How wow here and how wow there. Here, wow, how wow, everywhere. Wow, wow. All MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. farm, And all MacDonald had a farm. E-I-E-I-O and on his farm he has some ducks. E-I-E-I-O. And on his farm he has some ducks. E-I-E-I-O. Quack quack here and quack quack there. Here quack, there quack, everywhere quack quack. All MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. All MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on his farm he has some cats. E-I-E-I-O. And on his farm he has some cats. E-I-E-I-O. Meow meow here and meow meow there. Here meow, there meow, everywhere meow meow. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. So farm. All MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. All MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. All McDonald had a farm. E nice. Did you enjoy it? Yes. Uh, I am asking some questions. Try to answer it, okay? Who say quack, quack, quack, quack, Chirag Bhai? Ducks. Nice. And who say meow, meow, meow, meow, Bella Ben? Cat. Cat. And who say how wow how wow gadvi bhai dogs nice where do we find all these animals sanjay bhai in a farm in the farm so we are going to learn today about a farm okay thank you So nilesh bhai તમે જોયું કે જુદી જુદી પ્રયુક્તિઓના ઉપયોગ દ્વારા વિષય પ્રવેશ કેટલો સાહજિકતાથી થઈ શકે છે હા બધી ઘણી બધી પ્રયુક્તિઓ જોઈએ બધી પ્રયુક્તિથી વિવિધ પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ કરી અને વિષય પ્રવેશ કેવો સરસ રીતે થઈ શકે છે અને પછી પરિણામ પણ કેટલું સારું મળે છે પણ અક્ષયભાઈ તમે તો પેલી વાત કરતા હતા કે શિક્ષકે અમુક વર્તન ના કરવા જોઈએ તો હવે એ કહો એ વર્તન કયા કે છે શિક્ષકે ના કરવા જોઈએ ચાલો નિલેશભાઈ હવે કયા વર્તન ન કરવા જોઈએ એની હું વાત કરું એને આપણે અનિચ્છનીય વર્તનો કહીશું બરાબર તો એક તો શિક્ષકે સાતત્ય ભંગનું વર્તન અને કૃત્રિમ રીતે મથાળું કઢાવવું એ બે વર્તન તો ન જ કરવા જોઈએ એને તો ટાળવા જ જોઈએ તો આ શિક્ષકે સાતત્ય ભંગનું વર્તન કર્યું એ ક્યારે કહેવાય સાતત્ય ભંગનું વર્તન એટલે શિક્ષક છે એ ઘણી વખત પ્રારંભમાં એવા પ્રશ્નો પૂછવા લાગે કે જે પોતાના વિષયાંગ સાથે કોઈ સંબંધ ન ધરાવતા હોય વિષયાંગને અનુલક્ષીને જ ન હોય દાખલા તરીકે દરિયાઈ સંપત્તિ વિશે ભણાવતા હોય પરંતુ પ્રશ્ન પૂછવા લાગે નદી કે પર્વતોમાં તો એ સાતત્ય ભંગ થયું એ જ રીતે શિક્ષક છે જયારે પોતાના વિચારો કે પોતાની માહિતી રજૂ કરે એ વખતે એમાં ક્રમ તૂટે દાખલા તરીકે એ દિશાઓની વાત કરતા હોય પણ પછી સૂર્ય ચંદ્ર કે પવનોની વચ્ચે વાત કરવા તો પણ સાતત્ય ભંગ થયો એટલે શિક્ષકે આ સાતત્ય ભંગનું વર્તન તો ટાળવું જ રહ્યું બરાબર આ ભંગ આ વર્તન ટાળવું જોઈએ તો બીજું વર્તન જે પેલું હતું કૃત્રિમ રીતે મથાળું કઢાવવું તો એ વર્તન શું છે કૃત્રિમ રીતે મથાળું કઢાવવાનો અર્થ એ છે કે જે નવીન મુદ્દો આપણે શીખવી રહ્યા છીએ એનો મધ્યવર્તી વિચાર એનો હાર્દ એની માહિતી એને લક્ષમાં જ ન લઈએ પરંતુ એનું જે ઓલું મથાળું છે એને જ કેન્દ્રમાં રાખી અને આપણે વિષયાભિમુખ કરાવવા પ્રયત્ન કરીએ તો એને કૃત્રિમ રીતે મથાળું કઢાયું કહેવાય આપણે ઉદાહરણ જ લઈએ એટલે તમને થોડુંક વધારે ધારો કે હું તમને એમ કહું કે કોઈ માણસ બહુ જીવે બહુ જીવે પછી એનું શું થાય પછી એનું મૃત્યુ થાય ચાલો એનું મૃત્યુ થયું પછી આપણે શું કરીએ પછી આપણે એને અગ્નિદાહ આપીએ ના ના એને અગ્નિદાન નથી આપવું ધારો કે કંઈક બીજું કરવું છે ઘણા લોકો શું કરે છે તો ઘણા લોકો જમીનમાં દફનાવે છે તો એ દફનાવે પછી તૈયાર થાય અને શું કહેવાય એ કબર કહેવાય એની આગળ અ તો તો અકબર કહેવાય તો ચાલો આપણે અકબર વિશે શીખીશું <laughs> અને નિલેશભાઈ ધારો કે આપણે નળ ખોલીએ તો એમાંથી શું આવે એમાંથી પાણી આવે શું પડે પાણી આવે એમ નહીં આપણે સ્ટેજ જ નળ ખોલીએ તો તો ટીપુ ટીપુ પડે તો ચાલો આપણે ટીપુ સુલતાન વિશે શીખીશું તો આવી રીતે કૃત્રિમ મથાળું કઢાવવું એ અનિચ્છનીય વર્તન છે બરાબર અને સાથે સાથે તમે જોયું હાસ્યાસ્પદ પણ આપણે ઠરી છે એટલે એને ઈ વર્તનને પણ આપણે ટાળવું જ રહ્યું તો બરાબર અક્ષયભાઈ તમારી સાથે વાતચીતથી મને ઘણો બધો ખ્યાલ આવ્યો છે ટૂંકમાં વિષયાભિમુખ કૌશલ્યમાં શિક્ષકે બે પ્રકારના વર્તનો કરવા જોઈએ જેમ કે પૂર્વ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવો અને તે માટે યોગ્ય પ્રયુક્તિનો ઉપયોગ કરવો બરાબર અને શિક્ષકે બે વર્તન ટાળવા જોઈએ જેમ કે સાતત્ય ભંગ ન કરાય અને બીજું કૃત્રિમ રીતે મથાળું કાઢવું એવું પણ ક્યારેય ન કરાય બરાબર ને બરાબર નિલેશભાઈ પરંતુ તમે જે કીધા બે વર્તન કરવા જોઈએ બે વર્તન ન કરવા જોઈએ એ જ ઘટકોને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે નિરીક્ષણ પત્રક પણ તૈયાર કરેલ છે એ પણ જોઈ લઈએ કારણ કે કોઈ પણ શિક્ષક જ્યારે વિષયાભિમુખ કૌશલ્ય હસ્તગત કરવા માંગે અને એનો જ્યારે માઇક્રોલેશન આપે ત્યારે ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે તો આપણે નિરીક્ષણ પત્રક પણ ચોક્કસ એનાથી વધારે ખ્યાલ આવશે